Gracias, presidente. Señorías, mariñeiros de Hope, benvidos de novo. Tras o fito, casi me atrevo a decir histórico, dos compromisos verbais, gracias, adquiridos polo ministro Dastis na sesión de control dai dúas semanas, traemos hoxe a moción consecuencia e interpelación. Traemos a moción por xustiza social, por xustiza cos 12.000 traballadores do mar afectados por unha inxustiza real, para eliminar o foco de conflicto entre individuos e entre estados, para que a recepción das súas pensións elimine a posibilidade de injustiza máis extendida, a pobreza, e para que como individuos poidan ademais desenvolver o seu potencial eliminando a injusticia que supón a discriminación a que se ven sometidos. Pedimos aos grupos parlamentarios presentes nesta Cámara que se, que se manifesten a favor da defensa dos dereitos humanos, dereitos que son inalienables e universais. Estes mariñeiros aquí presentes hoxe cumpren cos seus deberes e cumpren coas súas responsabilidades. Polo tanto, o único que están agardando é a que nos cumpramos para garantir que os seus dereitos son efectivos. Solicitamos que se retomen de xeito directo, de xeito inmediato e de xeito real as negociacións co goberno de Noruega sentando unha mesa de facto no mesmo instante que esperemos esta Cámara comunique o seu acordo. Pretendemos con esta iniciativa abrir o camiño das negociacións e que a injustiza cometida durante máis de 4 décadas remate por fin. Numerosos organismos e cargos autonómicos, estatais, europeos e internacionais ademais de organizacións e colectivos sociais e sindicais, demostraron o seu apoio. Demostraron o seu apoio en moitos casos, incluso persoándose na demanda xudicial. O Goberno de España debe sentar a mesa de negociación e debe lograr a asinatura, por fin, do Convenio Bilateral de Seguridade Social con carácter retroactivo co Goberno de Noruega. Logo de que o Goberno de España renunciase a interpoñer demanda estatal, os traballadores víronse obrigados a interpoñer demandas individuais con Noruega, demandas que, ademais, para que poidan ter coñecementos, señorías, e poidan seguir, serán expostas eh, a exposición oral a partir do, do próximo mes de abril. Lembremos que este medio procesual o que se viron obligados os traballadores e traballadoras en comparación coa vía das demandas interestatais e non só máis dilatado no tempo, sino máis custoso economicamente para estas persoas e para as familias, familias, contribuindo, polo tanto, deste xeito, a agravar a precariedade da súa situación económica. Agradecemos o compromiso inaudito, repito de nuevo a toda agora, do Ministro de Exteriores, de apoiar a través da Abogacía do Estado se fora preciso chegar ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos porque os tribunais noruegueses non resolveron satisfactoriamente, pero avanzamos que seguiremos termando na necesidade dun compromiso maior, de que España asuma defender a que no seu día foi emigrante representando os intereses e garantindo a calidade dos traballadores e traballadoras españolas en Noruega. Por último, solicitamos que se estudie dende o Goberno o informe xurídico que foi remitido pola Federación Sindical Comisión Sobreiras e a propia Asociación de Mariñeiros de Long Hope a través dos Ministerios de Emprego e Asuntos Exteriores, para poder así clarificar as demandas e os porqués das mesmas e que se dé resposta por escrito os, eh, as persoas e os organismos que depositaron este estudio. Pedimos que poidan deixar de cruzar sós cada porta que queda por traspasar. Pedimos que esta Cámara os apoie e siga abogando con eles. Piden xustiza dentro e fora dos parlamentos. Estou segura de que hoxe, senadores e senadoras, con todos vostedes atoparana. Gracias a todos pola atención. Gracias, mariñeiros galegos, por non rendervos nunca.